kami Caranya mudah Hanya klik join button Terima kasih Sebab itu contoh kita bawa mai contoh kunut masalah Orang yang bermadhab Dia sangat berlapang dada Syafi'i melihat Hanafi tidak berkunut Itu isytihad dalam mazhab Hanafi Orang Syafi'i kata itu mazhab Hanafi Enggak apa-apa Orang Hanafi, dia tengok orang Syafi'i berkunut. Juga enggak apa-apa. Itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Perbedaan mazhab adalah perkara yang baik dalam Islam. Betul. Orang Syafi'i sentuh laki perempuan yang halal nikah, batal air wudu. Orang Hanafi sentuh tak batal air wudu. Kalau orang Hanafi bersentuhan tak batal air wudu, kita kata betul mengikut mazhab Hanafi. Orang orang Hanafi tengok orang Syafi'i bersentuhan batal wudu. Itu juga betul. Orang Wahabi mereka saja yang betul, yang lain semuanya salah. Bila bab kunut, dia kata siapa kunut bid'ah masuk neraka, dia kata. Ini apa punya mazhab tuan-tuan? Ini mazhab bukan mazhab yang muktabar tuan-tuan. Ini mazhab tak ada undang-undang. Bahkan Syekh Ali Jumaat dalam kitabnya mengatakan mazhab Wahabi ini yuaddi ilan syiqaq fil ummah islamiyah membawa kepada perpecahan perbalahan di kalangan umat Islam kita duduk di Malaysia ada Hanafi dan ada Syafi'i ada kita bergaduh ah. ada pernah kita rembat orang Hanafi di masjid Hanafi ini ah. Wahabi tak ada kunut tak ada tuan-tuan kita kata orang bersebelah di masjid India oh itu Hanafi Orang Hanafi datang ke masjid kita pun dia tak tuduh kita sebagai bid'ah. Siapa yang menuduh bid'ah ni tuan-tuan? Pak Wahab. Ini point yang ramai orang tak jelas. Bukan tuan-tuan hatta agamawan ustaz-ustaz yang baru ustaz apalagi tuan-tuan. Tak faham masalah. Tak faham. Dia ingat kita ni anti wahabi, kita ni tidak menghormati perbedaan pendapat. No! kita sangat menghormati perbezaan pendapat. Bahkan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan pendapat itu satu rahmat. Contoh kita di Malaysia tuan-tuan ni kalau ikut mazhab Syafi'i zakat pakai apa tuan-tuan? Nak pakai berah tuan-tuan. Kalau bini empat, anak empat puluh Sakit pinggang Awak ah, macam nak bikul berah Berat, kes berat tuan-tuan Kes berat kemudian itu kita ni Tok Amin mana nak letak berah yang berpikul-pikul orang bawa ni tuan-tuan air demam Tok Amin tuan-tuan setahun sekali masuk ICU tuan-tuan pikul berah dulu ya kerana zuruf dulu Zuruf sekarang ni tuan-tuan dah kurang sesuai Dengan banyaknya tikus Kencing tikus pun boleh membunuh Dia simpan dalam kotena masuk di tikur dua tiga ekor air kenduri lah tuan-tuan yeah. dia kata mandi mandi kita hari ini kata dia ha, lah tuan-tuan dia ceret sana ceret sini ceret sana ceret sini ha, orang makan pun jalan tuan-tuan jadi tuan-tuan itulah yang disebut dalam enactment majlis agama kalau pendapat kaul mu'tamad dalam mazhab syafi'i tidak boleh dilaksanakan kerana darurah ha. ataupun orang Melayu kata darurat maka bolehlah berpindah pada kaul yang lemah dalam mazhab syafi'i kaul, kaul yang lemah, pendapat yang lemah tak boleh juga baru pindah salah satu daripada mazhab yang tiga cari tiga pendapat mazhab ni mana satu yang boleh kita kita praktikan di, dalam keadaan zuruf suasana yang ada sekarang itu sebab kita zakat pakai apa? pakai duit mengikut mazhab yang mengharuskan nilai qutil, qutil balad nilai makanan asasi sesuatu negara. Kita Malaysia berah. Ah, tengok nilai berah tu macam mana. Jadi tuan-tuan, dengan adanya perbezaan mazhab begini, memberi kita jalan keluar, alternatif. Bukan nak balas tuan-tuan. Tapi Wahabi dah, yang betul dia seorang, yang lain semua sesat, barat masuk neraka tuan-tuan. Cuba kan orang tahlil pun dia kata masuk neraka. Orang kenduri arwah pun masuk neraka. Bau-bau ni Tan Sri SM Salim mati. Dia hantar benar. Barang siapa hantar fatihah pada SM Salim. Menjadi kufur dan halal darah. Tengok ni apa punya benar ni tuan-tuan. Sampai ke tahap ini tuan-tuan. Kita kata gaban habis tuan-tuan. Orang hantar surat al-fatihah. Dia kata kufur dan halal darah. Tengok. Tengok tuan-tuan. Ini ajaran bukan datang daripada mazhab yang pat, tuan-tuan. Ini ajaran yang entah mana dunia dia mari, tuan-tuan. So itu Dr. Said Rabbalan Al-Buti disebut dalam kitabnya, uh, bukan dalam kitabnya, dalam satu khutbahnya yang dipaparkan dalam sesawang beliau. Dia kata apa, tuan-tuan? Tiga perkara yang ditanam oleh pihak penjajah untuk memporak-perandakan umat Islam. Ah. Yang pertama Qadiani, yang kedua Bahai, dan yang ketiga Al-Wahhabiyah di Jazirah Arab. Wahabi. What? Wahabi ni tuan-tuan, dia bawa ajaran yang boleh membawa pecah belah dalam masyarakat. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali Tak pernah balah Tak pernah balah Kita saling berlapang dada Bahkan mungkin ada ketika-ketika Orang-orang yang bermatak Syafi'i sendiri Mengambil pendapat daripada Hanafi Betul. Maliki dan juga Hanbali Jadi ini point tuan-tuan Yang sangat penting Yang setiap kita kena faham tuan-tuan Kalau tak faham ni tuan-tuan Memang kita kena gulai dengan Pak Wahab tuan-tuan Memang kena gulai tuan-tuan. Oh kena hormat perbezaan pendapat. Per, perbezaan pendapat dia. Untuk dia memasukkan pendapat dia masuk dalam kepala kita. Dan pendapat kita langsung tak dihiraukan tuan-tuan. Sebenarnya saya pernah membentang faham ahli sunnah di Jakim. Dan hadir pengarah penerbitan Jakim. Dan saya tunjukkan dalam slide berpuluh-puluh buku yang ditulis oleh Wahabi di Malaysia dan diedar dengan bebas di di kedai-kedai seperti Jalan Tengku Abdul Rahman contohnya. Jadi dia pun datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, why not kita sama-sama bekerjasama untuk membentras buku-buku Wahabi di Malaysia? Oh, sila, sila, sila. Saya memang tunggu sangat kalau you nak. Betul, betul. Saya akan memberi sokongan dan kerjasama apa juga. Tapi takat tu Takat tu je Habis lepas tu apa pun tak ada Jadi tuan-tuan ah, Ini masalah kita Ini masalah kita Brunei is the best Brunei is the best Banyak orang-orang yang menjual buku ke Brunei Macam nak bankrupt Kenapa? Kerana buku yang masuk di Brunei Dia masuk di kawasan Yang duduk untuk di dicat satu persatu berbulan-bulan lamanya yang orang sini tunggu payment tak sampai-sampai rupanya banyak buku wahab semua reject Brunei is the best Malaysia dalam hal ini saya katakan terus terang worse saya dengar di Indonesia ada orang bila malam dia tak menutup aurat dia pakai seluar pendek pakai seluar ketat, tak nampak lutut, nampak peha. Mengaji agama. Dia kata, apa pasal pak? Kok bisa begini? Pakai celana kontak. Ini kan haram. Keluar kepala lototnya. Enggak haram. Enggak apa-apa. Di dalam Quran dibilang, Wallailu Malam itu pakaian, dia bilang. Jadi sudah ada malam, sudah ada pakaian, mau buka, enggak apa-apaan katanya. Aduh. Ini musibah, musibah, musibah. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mahmud Muhammad isu daripada Wahabiyun. Ya, kalau kita mengacu kepada empat madhab ini, kadang apa yang mereka sampaikan itu berbeda sekali. Dan itu menurut dan sesuai daripada pikiran mereka sendiri guys. So, berpeganglah kepada Al-Quran dan Hadis sesuai daripada ajaran-ajaran ulama. Dan jangan sampai kita itu mengaji agama ataupun belajar agama tanpa tanpa guru bahkan salah guru jadi tetap belajar dengan agama belajar kepada orang-orang yang benar kepada ulama-ulama yang ada sanatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ulama ataupun ustaz-ustaz itu ketika dia belajar kita tengok guru dia guru dia bersanat kepada Rasulullah atau tak kalau tak ada sanat tak ada apa-apa boleh dipastikan itulah nanti akan tersilap ataupun tersesat seperti itu jadi marilah kita semua sebarkan kebaikan-kebaikan yang mana sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin bukan untuk penyesatan ataupun bukan untuk pergaduhan dan lain sebagainya ingat kita sebagai muslim dianjurkan untuk senantiasa saling menyayangi saling menghormati dan saling mengasihi bukan untuk memerangi bukan untuk menghina bukan untuk mencaci maki so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai terima kasih sudah tengok video ini dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.